Coding Game, c'est une plateforme communautaire qui est complètement gratuite pour apprendre à s'améliorer en dev et en algorithmique. La Société Générale, qui est un partenaire historique de Coding Game, quand ils nous ont proposé de, créer ensemble un jeu avec la thématique du Green IT, on a, on a foncé bien évidemment. Nous, notre rôle, euh, c'est de venir en appui aux développeurs de la Société Générale pour créer ce jeu-là et ensuite on l'héberge sur notre plateforme communautaire.